kung masisog imong amigo ang taluan nga amigo part 2 Yeah. ni, nga naman. Ipahawa mo sa mga gitalaan. Kinsa man ang pahawa. lang, may oh. kabalo to. Bako kung may tikot. Ah, dali, ito na to. Tara. Aman ba? po ito mga gay gapon. Nagulat ko diri. Mga gay sila. Yung ano sila na ay kauban. Nagulat ko diri. Yep. Aha man turap. Wala na ito diya ah. Gapon. Linis sa gulit ko ba? Ulit na gulit ko. Jatoy. Oy, Dong! Ano ka na dire? Ano ka na? Ulakan! Ulakan! Ay, ito nga, ito na yung kalimutan. Patay na siya. Oh, ito ang tanilas. Kita nak dari. Aku dari. Ayam. Ingat sudah kau dah ingat sudah kau. Aku dari gaya sabar yo. Aku gigi gaya gaya. Iya. Oh, sudah mana? Ay, ay. Nah, tidak. Ingat isog ka. Kailangan di dia.